あどうもこんにちは、えー、今日は彼氏の日本文化イベントの日です、えー、ここでは、えー、生け花書道茶道折り紙空手も行っています、え彼氏は初めてですがとてもいいところです人々もとても親切ですそしてここには、えマグロ寿司バーの美味しいお寿司があります みんなどうぞ来てください